Oui, je suis ton ami, ok. Bonjour, comment tu t'appelles Je m'appelle Nzenou Djedone. Et où est-ce que tu habites J'habite à Kamna. Et pourquoi tu as décidé de participer à cette formation Parce qu'il y a un manque d'eau chez nous à Kamna. Uh-huh. C'est pour ça que nous, on veut se former pour, pour euh, euh, mettre de l'eau chez les gens. Oui. Et vous-même, vous n'aurez pas l'eau Jorello, quand, quand tu es un technicien, est tu peux être en manque Ok. Et qu'est-ce que vous avez appris pendant ces quatre semaines J'ai appris beaucoup de montage, le montage d'abord de la pompe, le, la, le pied et, puis la... Le piston. Le piston. La valve de piston. La valve de piston. Et quoi d'autre de monter les fosses pour garder l'eau, pour concevoir l'eau pendant la saison pluvieuse. Canaliser, filtrer, mettre dans la fosse et pomper en au château. Mhm. Et qu'est-ce que vous êtes en train de Faire le forage manuel. Ah, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant on, est en train de faire le forage manuel. Et comment est-ce que cette formation, comment pensez-vous que cette formation va vous aider Dans quel sens Ça va nous aider tous le village, pas seulement moi. Mhm. aider que le village. Dans quel sens Dans le sens de ne pas être en manque d'eau. Oui. Pour va avoir l'eau chez lui, dans le nord. Et vous personnellement Et moi-même personnellement, je vais avoir l'eau chez moi. Mais j'ai cru entendre que ça peut aussi vous aider à avoir un peu d'argent, non oui, oui. Quand je peux travailler chez les autres gens, c'est pour avoir l'argent. C'est pour ah. moi personnellement que je peux travailler pour eux. Ok. Bon, qu'est-ce que vous dites aux autres euh, jeunes du village qui, qui n'ont pas participé à ce projet Il faut seulement qu'ils essaient encore de venir pour que nous-mêmes on les forme. Mhm. Oui, parce que nous-mêmes, on peut déjà euh, former d'autres gens. Oui. Parce qu'on maîtrise déjà la, majorité des, projets. Mhm. Et ils aussi venir, on les forme. Ok. J'ai aussi cru entendre que WebDev Foundation mettrait à votre disposition un atelier pour vous permettre de travailler. Qu'est-ce que vous pensez de ça L'atelier serait là. C'est là où on va former d'autres gens. Mhm. Les gens qui vont s'intéresser, on va les former. Donc ça va devenir un espace de travail. Oui. Et comment vous sentez-vous avoir un espace comme ça, où, après une formation, vous pourrez vous exercer pour ne pas perdre le savoir euh, c'est bon. C'est bon le projet qu'on est venu nous laisser comme ça. On reste euh, former les gens et puis les autres gens bénéficient en, euh, utilisant l'eau que ce soit au château ou utiliser au robinet. Mhm. la société a bien fait pour nous. nous, les village, on apprécie ça. Ok. Merci bien et bonne continuation dans vos activités. Merci.